gusto ko Pinasok ko and boy, walang the place At ang sabi niya sa akin Tumagilid, tumihaya Gusto ko, pinasok ko and boy, walang the place At ang sabi niya sa akin puso ko Pinasok ko and boy, walang the place At ang sabi niya sa akin Tumagilid, pinasok ko and boy, walang the place At ang sabi niya sa akin puso ko Pinasok ko and boy, walang the place At ang sabi niya sa akin Tumagilid, tumihaya Pinasok ko and boy, walang the place At ang sabi niya sa akin puso ko Pinasok ko and boy, walang the place At ang sabi niya sa akin Tumagilid, pinasok ko and boy, walang the place At ang sabi niya sa akin pinto ko, pinasok ko, and boy, walang the place. At ang sabi niya sa akin,